あったのは俺の悪い噂を聞くだろうってことだ一部は事実だが信じてくれ俺がここまで頑張ってきたのは何もかも家族のためなんだメイベルもし嘘ならこの世が終わってしまうんだぞよく考えろ俺の目を見てくれ本当に悪人だと思うか全部嘘だ早く装置を止めろメイベル頼む10 9おおじさん6 5 信じるよ